Hey! Thank you. collection foto. Come on. Dari atas turun seperti itu. Dari itu dimasak jadi arak yang sudah diminum tadi. Ya. Thank Ih, hari ini nyare. Hari.